Thank you. bang doon lang. Eh, ako tumatak dito tadi. lubang to galang sa mata. lanjut lagi nyaman pernah nyaman di teman di dalam aku tak masuk lubang bangsat lah eh tak keluar mati lah selawak kuna heh. Aku tenggelam, kita buat lombok kang lah.